地方在周一的部分，我们会迎接的是舞曲日贵的日子。那么在当天呢，我们在未时会逢到金贵，所以呢，针对如果近期有要准备复试或者是准备要面试的朋友们呢，我们会建议你可以在下午的未时，也就是一点到三点的时候去拜文昌帝君，最好呢要带上的。 是您在备考的时候所会用到的文具，比如说尺啊、橡皮擦啊，然后我们的这个二 B 的铅笔啊，或者是圆珠笔等等的。那么呢，把它放在供桌上哦的时候呢，切切记呢，尽量呢可以用一个红包袋全部把它们放在里面，又或者是用红绳把它们捆绑一起，那连同你的贡品一起呢去做祭拜。那么在离开的时候。 过个香炉三圈哦，就可以呢，让你的这个功名呢，可以更加的顺遂哦。那么在当天要特别提醒的呢，也是很大力，我们可以立卷以及交易的日子。而在这个时间点哦，要留意的就是不宜针对要开光、入宅以及动土的事项。所以有相关需求的朋友们，请务必要先避开哦。 再来是针对周二这一天，我们会迎接的是月季三上日，所以在当天呢，要留意的是，在这个日课的这个卦象呢，它逢到的是大过，所以呢，针对我们如果想要呢，呃，把一些不好的给舍弃掉的，甚至是把我们的运哦，给重新做一个启动。 我们不妨呢，就可以呢，比如说针对家运的部分，啊，重新做一个大扫除。那针对自己个体的部分，我们可以剪我们的手跟脚的指甲，然后用盐浴呢来去做除秽。那再来就是呢，我们要特别提醒一下，在当天如果我们要去做任何的呃斡旋或者是沟通的时候呢，要留意这个大过”的这个卦象，在当天比较容易会让情势呢。 对于主方来讲，也就是对于当事人呢，会造成一种莫名的负担，或者是有包袱感。所以，请记得你要先能够抛开，先要能够释怀，啊，然后在面对事情的时候，要多一分的谨慎处理哦，这样才不会酿成一些不必要的灾难或问题哦。再来是针对周三这一天，我们会迎接的是清明，而清明这个节气会在早上的。 九点十三分迎接，所以你会发现，在这几天的天气可能会有一点湿气比较重，或者是总会下一点呃毛毛雨啊，哈，类似这样的一个状况。但是在过了这个节气之后呢，地气就会又仿佛又开始炎热起来。在当天呢，是一个百事聚集的日子哦，而且也非常适合在当天扫墓。 会尤其建议我们尽量是在早上的九点到十一点哦的这个时候呢，一定呢可以透过四十的天色哦，甚至呢我们也可以透过五十的时候呢来去做压，哇，帮我们的祖先呢用小石头碎子来压他的这个呃坟墓的部分来达到日入哦。那么这个部分呢也会建议大家在当天呢在。 化金子的部分，一定呢也要准备这几件哦，比如说天宫金以及寿金哦。除了日常要用的金子之外，这两件呢是为了要启动我们当天午时的日入的一个方案。好，那再来也会提醒一下，在当天祭拜的贡品里面。 记得一定要有那种寿面，尤其是要有红红色的纸包覆起来的，那这样子会更加的如意哦，可以保护我们呢。这个去祭拜的每一房的这个子孙呢，都能够平安富贵。那再来就是在当天是不利赠送的呃，尤其是有天狗这个星数来影响，所以如果我们在呃扫墓的地方是比较远的，要。 开车的路途是比较久的，请记得一定呢要适当的有休息哦，啊，不要疲劳驾驶，那才可以避免呢这个车祸的一个部分。再我们来看的是针对周四这一天，我们会迎接的是天狗食虎的日子，那么旺的时段呢会是在上午的十二点三十六分，所以在当天基本上下午之后，好，我们会建议。 剂量及喜事是少取的，因为呢，当天呢这个时段就会开始启动四不祥。那么在这个上午的时段，如果我们要进行开市哦，或者是安床是可以的，但是请务必是要透过专业的老师帮您择日，确定您是可以使用再来运用哦。好，再来我们要看的是针对周五这一天，我们会逢到当月的月刚。 天罡月煞日，所以在当天，除了建议本命有逢到魁罡的朋友们，请务必记得，呃，不宜吃牛肉跟相关的加工食品。还有在当天呢，外出的时候，请务必要多留意一下自身的安全。那么，即使是在当天会建议避开，所以是少取为妙。 下一个是针对周六这一天，我们会迎接的是董公选曜的吉刻。在当天非常适合斩草破土，午时又逢到了大进，所以在上午的时段，如果我们要去做扫墓也是适宜的。而另外在当天也是很适合可以开光祈福，甚至针对有安机械或者是你有要雕刻一个新的这个神明的佛像。 或者是你要刻开运章，也是很适宜在当天的午时去进行哦。最后我们要看的是当周的周日，我们会迎接的是喜怒交持的日子。当天同时也是董公选妖的吉刻，非常大力进京安葬、酬神学艺。另外，针对如果我们有要问名的、有要祈福的，甚至你想要穿耳洞，也很适宜在当天去进行。 不过要特别留意一下，就是我们在当天呢有逢到的短星跟凶败这两个星数的一个影响之下，所以切记你在做任何的事情，尽量是以长时间的规划，而不是针对短时间的规划，才会比较理想，而可以避开此星数的一个影响哦。 好，以上呢是针对当周的重要日课吉凶。再让我们来看一下的是针对当周的运势王，又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属羊的朋友，第二名是属蛇的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周这三个生肖，你们非常具有胆识跟魄力。 所以你们在事业上呢，会非常有强烈的冒险精神，也有很很有远见哦，不愿意去服输。所以呢，你要找到能够支持你想法跟选择的人哦，因为你在这个礼拜，你对于事情事业的投入啊，会非常的高，你不会虎头蛇尾哦。那么你对于这种群体事业更会感兴趣，也比较能够有突出的表现。 那么重点呢，就是在这个礼拜，你有没有办法顺利的不受他人的影响哦？开放性的去把自己的想法往前推动哦，让你去创造呢更多的佳机跟奇迹哦。所以呢，在这个礼拜，你可能有些时候呢是必须要去挑战权力的。你能不能够呃抛开这些呃上位者的一些影响，或者是呃能够不受这个呃传统式素食的这个。 付一些约束哦，让你去把新的事物呢给抛到大家面前哦，所以这个部分呢也是你在当周的一个课题。但是基本上我相信你们是能够很顺利的把事情做一个很圆满的展现的哦。好，再来让我们来看一下的是针对其他生肖的朋友们在当周所要留意的事项。首先第一个是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在当周是属于变化无常的一周，而这也意味的是，你们在这个礼拜需要有多一点的弹性哦，需要及时的去调整，尤其是你在工作上，可能常常会有一些突如其来的一些麻烦，可是你不用太过焦虑，我们放轻松就可以了，因为当你比较放松的时候，你反而会发现你的视野变得比较宽阔，那你可以更快速的找到解决的方法。 可是，如果你心情呢变得很低落，非常的 depressed，你就很容易把事情想的太过的复杂，那么也会让自己变得比较悲观哦。所以呢，这一点反而是要你们留意，怎么样转换我们的心境，转换我们的心情哦，这才是在当中最明智的一个做法。 也是呢，要用理性呢去应对哦得失的部分，这样你的情绪呢就不会有起起落落咯，也可以很快速的平复激动的时局。另外，针对呢，如果你是有伴侣的朋友们哦，那么你在这个礼拜可能会比较渴望对方多一些主动的关心哦，然后你会想要黏着对方，呃，希望对方呢可以呃多对你多一些的包容跟体贴哦。 但是我会觉得，其实你可以不用把这些希望都只有放在你的脑海里哦。我们可以把这个想法直接明确让对方知道你的渴望，或许呢他们可以直接就执行咯。那么另外就是提醒我们在钱财的部分，在这个礼拜呢，流失的或者是流动的速度会比较快，所以建议呢少带一点现金会是比较理想的。 在这个礼拜，你们所要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周五。下一个生肖是针对我们属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于不要硬撑的一周，而你们在事业运上呢，整体上是比较不理想的哦。职场上也会比较面临一些呃多重的变化，甚至你的行程，你或者是你的一些状况。 Status 都会一直不断的改来改去哦，难免你会产生一些抱怨啊，或者是不满的心情。这个时候会建议你可以大方一点哦，就是我们去请同事来帮忙，我相信大家都会非常乐意的帮助你的。也然后，如果你有感受到身体不适的时候，也不要去硬撑哦，要及时的去看医生哦。 因为呢，健康呢是最难买到的，而且是最重要的。而且当你在身体状况不理想的时候，它也会影响到你的学习跟工作的一个表现。所以不如呢，还是让自己呢恢复体力元气比较重要。至于在感情方面呢，在爱情部分，记得呢要对另外一半有多一点的温柔和亲切哦，笑容挂在脸上。 这样呢，比较容易让周围的异性呢，会忍不住呢多注意你几眼，那么有机会就会遇到不错的缘分。那么有伴侣的朋友呢，你也比较容易得到对方的照顾，所以你会觉得好窝心哦。那么单身的朋友呢，我们希望你还是多去认识一下新的朋友。 还有在针对钱财的控控管部分，请记得在这个礼拜，请不要省小钱花大钱哦。我们财富的这个成败祸福都其实在你的一念之间呢。那么在当中，你们要留意的天数有两天，是周五以及周六。 下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在当周是属于主观过强的一周哦。而在这个礼拜，你们的行动力会有所增强，不过呢，要奉劝你们呢，也不要太过的急躁哦，要保持很良好的一个心态。那么要提前思考你下一步的动作要做什么，这样你的工作的规划呢才会比较完备。 还有呢，要放下你潜意识的一些主观条件，才不会失去一些现有的机会。尤其是我们在事情没有得到证实以前，千万不要太过武断的去下一些结论。那么在感情运的部分是比较薄弱的，好，所以会建议我们呢，要怎么样加强？第一个就是不要太过吝啬去夸奖对方，毕竟人都是喜欢被认同的、被呃夸奖的。那么你多欣赏。 好对方然后给予这种眼光的时候呢，那么他也会用这样的一个眼光呢来回应你，那你就会觉得好像呢就会被这个呃示好的感觉呢给包围咯。那再来就是呢，针对呃，如果你有跟对方表态的话，就算对方没有很明确在第一时间给你一个 yes or no，你也不要去。 第一刻就觉得气馁，或觉得是说自己没有机会了，因为有的时候感情它是需要，呃，一段时间去观察的，所以呢，只要你坚持下去呢，可能呢还是会有守得云开见月明的机会哦。那再来就是在这个礼拜，你一旦出门就比较容易会乱花钱，那回家之后反而就会开始后悔，因为不知道我把钱花到哪里去了，所以会建议你们要养成记账的这个习惯哦。 所以这样子呢，才不会让你的钱呢一下子就薅，就是挥霍掉了。那另外就是在我们投资的部分呢，会建议你在这个礼拜不能有半点马虎哦。所以呢，如果你没有看准机会的话，千万就先别下手哦。那么在当周呢，我们要留一个天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属兔子的朋友。 属兔的朋友，在这个礼拜呢，是收获挺多的一周。那么你们也会发现，在这个礼拜，你们的事业啊，基本上就是忙的一团乱哦。你呢，必须要一直进出，或者是很频繁的去斡旋、去沟通。那许多事情呢，都会挤在一起，这个时候很考验你有没有对应的人可以来协助你哦，帮你去把一些强碰的这些时辰呢，给处理掉。 不过呢，我会建议你也是不用担心的，因为基本上呢，即便很繁忙，诸事在当周也都是顺利的，而且还是能够有大丰收的一周。在感情的部分，运势是相当的强盛的。单身的朋友们呢，是会有机会，会有多次的约会的机会哦。所以你可能会觉得自己好像有点抢手，所以这个小小的虚荣心也会被满足哦。但是呢，还是要提醒一下。 这呢不能是常态，它只能是让你去认识人、去开拓人际的时候。但是如果是经营感情的话，那么就要另外三思了。而针对已婚的朋友们跟另外一半在一起的时候，总会觉得有说不完的话，沟通也蛮蛮顺畅的，所以感情呢在当中是有升温的机会。好，所以尽量呢在这个礼拜呢，可以把过去呢呃可能没有完全好。 完成交流的部分，或者是没有沟通完的东西，或者是有一些小误会地方，都可以在当中呢试着去把它消除，可以让你们感情呢更加的和好。那么再就是，在工作上呢，也会很有效率的去带动你的财运，所以你的工作有多有效率，你的财运就会多有效率哦。所以尽量呢，就是呃，透过竞争的这种方式，还有劳动的耕耘呢，来去。 得到你的获利，那再来就是呢，这个部分呢，它对于头衔比较高、比较大、职位高的人来讲呢，它的助力呢会是更加的明显的。那么在当中呢，你们所要留意的天数，有一天是周日。 下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢是属于发挥才能的一周，而在这个礼拜你们的运势是相当的旺盛的，正是发挥才能的时期。如果有任何新的挑战、新的机会，请一定要尽力去争取，千万不要认为自己不行哦。那再来就是你们在学习上呢，要抛开你们的。 这个惰性哦，让这个动力呢充满你，你的原能量呢才会提高你的学习效率，才可以大幅度的呢让你呢在进展上有大要进。那么如果你是属于生意人呢，你可以在这个礼拜呢适度的去抓住一些商业的契机，不要去害怕，因为有些新的创意，即便它是新的事业体，都有机会把你整个事业带上新的一层楼哦。 那么在这个礼拜呢，单针对感情的部分，如果你是属于单恋的或是单身的朋友，可能运势是比较低的，所以会建议你可以把心思放在工作或是学习上。尤其是有伴侣的人，你们也会很容易去想要去对对方呢指手指脚的，然后呢对就是有点趾高气扬的一直要求对方，所以在这个礼拜呢，就很容易有点不不如意，就把对方。 给惹恼，让对方发脾气哦，所以在这个礼拜还是多一点的反省，然后少一点的惹怒对方哈，和平的去表达你的需求才是比较理想的。那针对在这个礼拜，如果你是属于管理者或者是生意做生意的朋友，不妨可以往外多去活动哦，更有机会可以提高你们的财运哦。那么在当中，你们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在当中呢是属于需要维持积极的一周，而在这个礼拜你们的工作呢是属于相当积极且主动的，所以有一些升职的机会或是加薪的机会都是有可能呢，呃，是你的机会是比较高的哦。那么再来就是在这个礼拜上司或是同事对于你的表现呢会更为的认可，所以呢，请你在讨论。 或者是在会议上啊，都要尽量更加的主动积极去发表，这样子呢，才可以让自己的能见度更加提高喽。再来，在干爱情的部分呢，在当中呢，会有一个突破性的一个发展，那也会相对的变得比较稳定。所以呢，如果你是已经在婚姻的朋友们，或是已经有感情的朋友，要好好的去经营，不要总是宅在家里，认为反正就是稳妥妥的，呃，尽量呢还是要。 回归到有一点点这个小别胜新婚的这种感觉哦，偶尔出去约会一下啊，或是在一些其他的聚会活动呢，一起露露脸，那这样子呢，也可以让你们的感情呢更加的好。那针对单身的朋友呢，多去一些这些活动呢，主要是可以让你有机会在这样的一个时间点跟对象呢不期而遇，那这样子可以触发更多的机缘哦。 那么，针对在消费，还有在我们的这个财运的部分呢，会提醒你们在当中要有所节制哦，还有要有必要呢，是要做好严谨的计划，才不会损失钱财。那么在当中呢，我们的运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属马的朋友。 属马的朋友在当周呢，是属于好运眷顾的一周。而在这个礼拜，你们的四月运是相当不错的，非常有利于让你们放松你们的心情哦。 所以呢，其实重点就是在这个礼拜，你们的心态也会决定你们工作的一个效率哦。所以，请你们要好好的完成自己的任务的之余呢，也要好好去协助你的同事，因为毕竟呢，你们是属于一个团体的一个协同的工作状态。那么在工作上呢，如果能够跟同事能够呃融洽的相处，那你们的工作的这个气味也会相对的是比较轻松的，那整体上呢就可以提升效率了。 再来就是在这个礼拜，你们的机缘是非常好的，尤其是在感情方面，所以有机会的话，赶快去约一下你的心仪的对象，一起看是要出外踏踏青啊，或者是说你们要去呃湖游湖啊，或者是说你们要一起出去喝杯茶聊聊天都很好。但是呢，重点就是在于你一定要开这个口去邀约，毕竟在这个礼拜，你的桃花运是非常的旺盛的。 所以，如果你们要邀约地点，最好是人多的场合哦，呃，可以让你的这个运呢更加的提升。那么，在就是在投资理财的部分呢，不要局限在眼前的这个利益哦，因为更大的、更远的财富可能是在远方等着你。所以，更多的时候呢，请你在看他的这个 forecast 的时候，请你要记得要看的是两三季之后的事项。那么，在这个礼拜，你这个财运呢？ 是很让人羡慕的，因为你可能是付出三分，就可能可以得到七分的幸运哦。再来针对商务、还有业务、还有开发者的部分呢，你们呢更加的幸运了，因为呢这一笔财运呢，好还有投资的的这个呃加持呢，对于你们的这个加分力呢是更高一些的。 好，那么针对属马的朋友呢，我们在当中呢要留意的天数，有一天是周三。 下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在当周是属于春风得意的一周。那么，在这个礼拜，你们的运势是相当的顺遂的，而且你有机会呢，可以表现出优秀的口才，说话会非常的有说服力与感染力，容易获得掌声。所谓的树大招风，也不是没有道理的。虽然你在工作上呢是会有可喜可贺的一个成绩，但是呢。 呃，如果你少了谦卑跟谨慎的话，就可能会有一些小人在旁边待续，等着出问题给你哦。所以这一点还是要稍微的留意一下。那么在感情上呢，会有一点暗悔不明哦。尤其是单身的朋友，你们在选择对象的时候，因为眼光会比较高，所以可能有有人主动跟你示爱啊，或者是主动跟你告白，你都不会很轻易的心动哦。 而而是呢，表现的过于理性跟镇定，所以其实呢，你就会让你在发展上呢，会比较受限一些些了。这个部分呢，就要让你自己看怎么调整一下心态了。那么对于投资理财的部分呢，我们的财运呢，在这个礼拜呢，是属于相当独到的，也就是你总会抓住机会去进行，而且可以有所收获。建议你可以去多参与一些跟客这个。 科技资讯相关联的东西哦，那它对于你的这个判断投资的方向会起一些决定性的作用哦。那么在当中呢，属羊的朋友要留意的天数，有一天是周一。下一个生肖呢，是针对属羊、属猴子的朋友。 属猴这朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要注意发言的一周，而在当中呢，我们的状况是相当良好的，而且是需要好好的保持你的这个作业的这个 tempo，因为我们的事业运是相当不错的，所以总总是能够很开心的完成被交办的任务跟工作内容，即便中途呢可能会有一些小难题，也不会困扰到你哦。 那么在工作上的事情的进行呢，也会比较顺利。可是你在工作上会需要去报备，还有要去注意你的发言时的态度，尤其是在正式的场合，我们尽量不要去开一些不必要的玩笑，可能会给人留下一些比较轻浮的印象，也不利于我们后面去展开新的工作。再来就是在感情的部分，如果有出现一些问题需要沟通的时候。 尽量要安排时间跟对方沟通，不要赌气跑去外面去寻欢哦。而在财运的部分，我们要更加的谨慎，投资呢也一定呢要更冷静一些，因为你可能会因为自己的失误而陷入僵局，或者是被套牢了，这就得不偿失了。如果有机会接触到现金或者是钱哦，甚至是接触到，比如说有地位的人哦。 不妨呢，可以跟他们多请益一些跟理财投资相关的想法，或许呢，也可以大开您的眼界。那么在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周五。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于惹一身心的。那么在这个礼拜呢，我们的事业运是不佳的，因为你太急躁了，而且太耗。 好大喜功，所以你很容易惹得别人不开心，或者是你可以把自己染了一身腥哦。所以建议你们在这个礼拜尽量就是乖乖的把分内的事情完成，比较重要。那么在这个礼拜呢，要完成的任务呢，还这个分量好还蛮重的，所以你会觉得有像跑马拉松一样疲惫，可能要一直做好常态的这个加班的这种情况哦，甚至可能是把工作带回家里了。 所以要做好时间管理，然后呢，在这个礼拜，如果有一些暧昧不明的关系呢，好，在这个礼拜也会明朗了。所以你在感情方面呢，就会稍微的比较有机会有进展跟发展。 那么单身的朋友会建议你呢，呃，尽量不要跟他人有无谓的一些摩擦哦，尽量要好好的沟通呢，那才有机会呢，可以发展成一段恋情。那已婚的朋友们呢，在这个礼拜呢，要更有耐心去面对跟另外一半沟通哦。 那么才不会，呃，衍生成一些不必要的纷争。那么在财运的部分是属于一般的，虽然你是有奖金入袋的，可是你也没有办法太奢侈无度的生活，因为毕竟你可能已经规划好这笔奖金的用途了。所以呢，在运作上，我其实我会建议我们尽量先不要去做那么多的规划，尽量只进先不要出，对你才会是比较好的。 在当中，我们要留意的天数有三天，除了周一之外，还有周四以及周日。下一个生肖是针对属狗的朋友。 属狗的朋友在当中呢，是属于需要以身作则的。而在这个礼拜，会建议你们千万不要用自己的标准去要求你的同事，更不能光说不练啊！请一定要以身作则。那么再来就是在这个礼拜要多一点的包容度哦，这样子在职场上的关系才能够更加的和谐一些。那么在跟合作的伙伴面前，尽量要表现的更深沉、更稳重一点，凡事多留一点后路跟心思，才不会呢在为 来发生一些纠葛，那另外如果你是属于学生好，或者是你是上班族嘛，那也会建议你们要乖巧一点哦，不然很容易会被别人点名或是批评哦。因为在这个礼拜呢，比较容易会有纸背这个心术呢犯上门。再来就是当周的桃花运呢是比较平淡的，不过你们还是会有机会呢，可以结交认识一些异性的朋友。 不妨呢，就先从交朋友开始，然后再慢慢的去发展成感情。那单身的朋友对于自己的要求可能会比较高，所以会显得就是身边的异性呢会感到很压抑哦，因为他们不敢去表现出自己对于你的想法，所以可能就会被吓跑了。所以这个部分可能不要要求那么多，我们要先最重要能的是能够相处，不是吗？ 那么在金钱的部分呢，你的困扰呢，呃，或多或少是来自于可能会有这个破财的一个迹象啊，又或者是你本来的计划呢被延误了哈，或者是逢到一些阻碍呃，比如说我本来谈到的一些预算，然后这个金额没有下来，或是被被夭折了也有可能哦。所以再来再来就是针对我们在企业上的部分，可能就是有机械的一些损坏啊，然后达到我们变成要重新。 配置我们的这个呃设备好，所以呢达到这有这种财损的部分好，所以这些呢都是属于你要注意的地方。那么在当中呢，要留意的天数有两天是周二。最后我们要看的是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当中是属于获得理解的一周，而且在当中我们的事业运是相当的普通的，嗯，应该说有好有坏吧，呃，就是有点相伴的状态。那么好事是像。 我同同事之间会有很良性的一个互动跟扶持，那坏事就是你自己呢提不起劲，所以其实呢，如果你自己可以调整这个部分的话，那么就只有好事相伴了，是吧？那么在当中你要处理事情是比较多的，工作相对会觉得让比较繁重，所以你内心就觉得很苦闷。然后回到家如果有别人可以给你关心跟关爱，那你感受到这个温暖的话，你就比较容易可以。 取得平衡。可是，如果你回到家里，你面对的是四面墙壁，然后没有其他人的话，那你可能就会需要透过其他的媒介呢，来去做这个心境的一个转换了。那再就是呢，在单身的朋友，在这个礼拜也有很有可能会收到异性朋友们的礼物哦。所以有机会的话呢，可以多去互动。那或许呢，你们也可以谱出一段恋情。那么，在财运的部分是不错的。 好，那么最重要就是呢，你的这个财路的这个，呃。 启发者可能会来自于你的朋友，所以多向朋友请教请教，他们可能会是帮你指一盏明灯的对象哦。那么，尤其是针对业务工作的朋友呢，也可以透过朋友们啊，或是转介绍来去拓展你的客群，那么也有机会呢，可以获得更多的奖金跟额外的收入哦。那么在当周呢，你们要留意的天数，有一天是周三。 好，以上呢是针对在当周个别生肖的朋友们所要留意的地方。再来呢，我们要来看的是在当周的测字小单元。在这个礼拜呢，我们要测的字呢是针对这六个字选。那么呢，在当周我们所要测的是你们在近期的压力指数是什么呢？选好了之后呢，就请。 把答案放在心里，我接下来会一一的帮大家做解说喽。首先呢，是选择第一组字“前的朋友们，你的压力指数是四十趴，它代表的是你的压力来源呢，多半是你自己呢。 给自己造成的，因为你太过的求好心切。虽然你也不算是完美的主义者，可是你因为你太好面子、好胜心又相当的强，所以如果你看到旁边的人过得比你好、比你有成就，你就会想要去比较、想要去超越，所以你就会有这种煎熬，或者是呃有这种别人放暗箭给你，或者是说你想要剪断现在这些不如意的事项，你就会有这些很多的设想出来。 那么，如果你的生活条件或是你现在的状态不如人，就会让你感觉不美好。再者，就是因为你们对于每件事情都希望可以尽善尽美啊，所以你会更要严格要求自己，反而呢也会同时会严厉待人。那这种类型，通常我们会觉得比较多数是属于领导类型的朋友，那你就会把这种压力呢，跟命令的这种呃。 策略呢，通常都会带在身边，所以呢，也比较会让他人觉得跟你在相处上的时候会有这种很很压力、很压迫的感觉，所以你也要适当的去调试一下哦。 再来是针对第二主字靠的朋友们，那么选择第二组靠的朋友们，我们的这个压力来源呢是百分之八十哦哦，是前一个字的一倍耶，你可能会觉得怎么会是这样子呢？因为最主要的意思呢是来自于靠这个字呢，它代表的是说呃。 你必须要有别人来扶持着你，你才能够支撑得下去。而这也代表是你已经养成了这种依赖性的习惯，你一定要别人伸出援手帮忙。而且你长期需要依赖他人这种特性呢，也会造就你的抗压性相对的变低了。那个性就相对会比较敏感，会比较没有自信，甚至别人一句无心的话，你就会无。 无谓的去把它去做放大，好，觉得别人是在批评你啊，或是贬低你啊，所以你遇到一个别人可能是属于呃非常小的、非常芝麻绿豆的事情呢，你们也会很容易慌乱，好，所以会让一件小事情、一件很普通的事情就演变成不可收拾的麻烦事，所以这个时候呢，就会建议你要。 摆脱这个只想靠着别人的事情哦，要想着我要靠自己，因为靠山，哦山可能倒，靠人呢人可能跑，但是靠靠自己呢是最好的。再来呢是针对第三组字哦，棉这个字，那。 选择这个字的朋友们，你们近期的压力指数呢是百分之五十，也就是你非常害怕别人在旁边一直唠叨、一直碎念，因为你觉得这是很容易给你造成一些无谓的压力。你希望能够进入好好的休息的一个状态，能够真的能够放松。所以通常呢，选这个字的朋友们呢，也意味的是你要留意一下你身体，比如说是肩颈很。 很硬，或者是我们的手腕很哈很僵硬，或者是我们的这个关节很僵硬，这些都会代表是你可能在呃跟人在沟通方面很生疏，或者是说呃你在呃人际的互动上面呢是很需要有空间感的哦。所以在这这个部分呢，有的时候你可以适当的去把自己去做一个调整，比如说让自己远离一些。 手机哦，不要一直强迫自己，一直不断的去爬文、看讯息什么的。然后呢，让自己可以完完全全的咀嚼掉这些影响，好，让你可以重新的启动。那你的生气呢，也自然呢可以慢慢的回来哦。再来看的是第四组字，第四组字是做，那么做呢，它代表的是呢，你们的近期的。 压力指数是百分之二十，那通常呢，它代表是你们非常效法 I R Q 精神哦，也就是如果同样都在做事，别人可能非常战战兢兢、非常敬业或者是非常谨慎、非常紧张，可是你就是比较天兵一点，你可能就觉得，哎，差不多就好了，甚至可能是人家眼里的差不多先生、差不多小姐，你觉得反正。 一定都会被改变嘛？那我就是先做个大概，之后再来看看嘛。好，所以你这样特性的你们不会给自己太多压力，然后你也不会给别人很多压力，因为你觉得就是顺其自然啦。呃，有及格就好，非常的乐观。哦，但是呢，这也相对代表是你们比较没有什么大志，或者是没有呃满怀的抱负想要去成就，所以你一般在团体里面是比较不显眼的。 好，所以如果你觉得这样的一个做法是让你可以得到快乐的，你觉得也没有关系，那么就继续这样子吧。好，但是呢，就是记得，当你要考核的时候，我们就稍微的做一下调整，才不要跟我们的这个奖金跟考核的这个绩效过不去，你说是吧？ 再来呢，我们要看的是第五组字哦。第五组字呢，它是图。那么这代表的是我们的近期压力指数是百分之七十哦。那么你的压力来源就是来自于你要忙东忙西，然后常常要进出，然后你又不知道自己到底是为了什么在忙，为了什么而活，而且好多的杂事，很多的负担都在你的肩膀上，导致你没有任何的时间可以好好去思考你自己需要什么，你没有时间去休息，你觉得自己是没有。 有思想的机器人哦，因为这个字台可以被拆解为“序、余、好”、“虚”，所以其实建议就是我们要放下你这个很匆忙的这个生活的步调，呃，不要被时被这个事情哦推着走。 让自己呢去推着事情进行，这样才是好的，因为你才有时间去摸索真正它应该往什么样的方向去进行，你也才有比较有把握说哦，我我未来看到的是什么东西，也才可以更有转机哦。最后我们要看的是最后一组字，叫做聚。 那么用到这一组自选的朋友们，我们近期的压力指数真的已经到临界点，是破表的百分之百了。它代表呢，你平时的生活跟工作的压力非常的大，就算让你睡个午觉，让你或者是你不小心呢打盹，你都可能会忽然跳起来，哦，就是类似这种的一个状况。所以你对于新鲜的事情，你提不起劲。 因为你觉得生活了无新意，你既不起任何的好奇心，你也不想去探索或者去开发新的一些事情。这样的你呢，也比较容易会形成内心有很多的苦闷，然后没有地方可以去宣泄。那这样久而久之累积在心里，就很容易生病哦。因为你可能会有一些，呃。 莫名的罪恶感会一直不断的加重在自己身上，或者是你会启动一些没有必要的呃自省的机制，而让你呢没有办法跟他人好好的相处啊，因为你会抗拒去跟他人呃有更多或更深层的互动，所有的的东西都会非常的表面，所以会建议你呢在这个时候一定要找到一个媒介是可以真的让你。 舒压，然后放空，然后把事情的宣泄出来，找一个这样的对象谈一下也不错哦。好，以上呢是我们当周的测字小探元哦，不知道大家对于你们的压力指数有没有都了解了呢？如果对你们有帮助，就是太好了，也希望大家都可以呢。 走出我们的压力源，然后呢，可以影响更好的生活。最后，我们要来看的是在针对当周的感情胜利主，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属兔子的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，基本上呢，在这个礼拜这三个生肖的朋友，你们呢？ 要用一股很神秘、很不可思议的情绪呢，去包装自己，呃，因为呢，其实呢，你别人对于你们的想法呢，都是挂一个问号的，他们没有办法很清楚的知道这时的你，好，到底是在想什么，或是希望什么，所以呢，你们总是把这个真实想法给包装隐藏起来，那对于。 被误解，你们也懒得去解释，因为你活在自己的生活空间嘛。所以，如果在这个礼拜你们不去做多一点的主动的把自己的诉求表现出来的话，或者是你不再多一点的这个付出行动的话，那即使你们双方再怎么喜欢呢，都很有可能就是。 呃，会慢很多拍，或者是甚至会错过那个最好的时间点。所以，即便呢你想要搞神秘，但是老师要奉劝你们哦，这个神秘感在这个礼拜呢，要把它变得像是可以揭开的。 面纱要像是魔术师一般的做法，才能够呢让大家呢掀开你的这个神秘面之后呢，了解你内心里所想的，知道你内心所想表达的感情呢，才会更上一层楼哦。 好的，以上呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网链接，跟老师预约线上或是面对面的咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。